hey guys what is up so welcome back with a brand new video so so, आजको भिडियो चाहिँ प्रिमियर प्रोको हुनेवाला छ in this video will learn about the how to track a title in Premiere Pro किनभने चाहिँ यो चाहिँ इम्पोसिबल छ ट्र्याक गर्नको लागि है प्रिमियर प्रोमा आफ्टर इफेक्ट्समा हो भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ कि फ्रेम पाउनुहुन्छ र त्यहाँ कीहरू अटोमेसन हुन्छन् एन्ड एनिमेसन बनाउन सक्नुहुन्छ बट प्रिमियर प्रोभित्र हामीले मेन्युली गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई इन्ट्रोमा देखाउनेवाला छु कि कस्तो कस्तो किसिमको एनिमेसन बन्नेवाला छ र प्रिमियर प्रोमा हामीले चाहिँ कसरी बनाउँ यदि तपाईँलाई आफ्टर इफेक्ट आउँदैन भने चाहिँ धेरै राम्रो भयो <laughs> है त्यस्तो चाहिँ प्रिमियर प्रो आउँछ भने चाहिँ तपाईँले इजिली क्रिएट गर्न सक्छ इजिली के प्रो म चाहिँ यहाँनिर प्रो लेभलको टिप्स दिनेवाला छु तपाईँलाई एन्ड फर्स्ट अफ अल अब हेर्नु त्यो चाहिँ ट्र्याकिङ मैले भन्ने चाहिँ तपाईँ कन्फ्युज नहुनु मोसन ट्र्याकिङ होइन त्यो चाहिँ जुन हाम्रो यो भर्टिकल भर्टिकल लाइन हुन्छ नि स्लिपिङ लाइन्स हो यिनीहरू हेर्नु यो ट्र्याक बिट्विन यो ओट्सहरूमा हुन्छ नि भन्नाले यो अल्फाबेटहरूमा ग्याप हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्र्याक भनिन्छ कि बिचको ग्राफिक डिजाइनको भाषामा हो त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर ट्र्याक गरेर एउटा सिम्पल एन्ड मिनिमल एनिमेसन बनाउनेवाला छ मोसन एनिमेसन है सो विदाउट फर्दर दुल लेट्स गेट टु स्टार तपाईँले चाहिँ इन्ट्रोमा देखिसक्नु भएको होला ट्र्याकिङको त्यो चाहिँ भिडियो एन्ड त्यसै हिसाबले त्यो चाहिँ हामीले प्रिमियर प्रोमा बनाउनेवाला छौँ यस प्रिमियर प्रोमा किनभने चाहिँ आफ्टर इफेक्टमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ टाइम सेभ हुन्छ बट प्रिमियर प्रोमा पनि गर्न सक्छौँ सो एभ्रिथिङ इज पोसिबल क्या so first Premiere Pro open गर्छौँ है एन्ड यहाँनिर प्रोजेक्ट छ म चाहिँ एउटा न्यु सिक्वेन्स लिन्छु यहाँदेखि है सिधा सिक्वेन्स लिएर म चाहिँ यहाँनिर टेक्स्ट ट्र्याकिङ लेखिदिन्छु है ट्र्याकिङ लेखिदिन्छु एन्ड ओके एन्ड यहाँनिर जान्छौँ एन्ड म एउटा यहाँदेखि कलर माथ लिन्छु है कलर माथ चाहिँ यसले चाहिँ एउटा सोलिड कलर दिन्छ हामीलाई एन्ड सपोज थिङ कि म यहाँनिर वाइटै राख्छु है ब्याकग्राउन्ड एन्ड ओके गर्नु बित्तिकै नेम पनि चेन्ज गर्न सक्छु बट मेन नेम चेन्ज गर्नु चाहँदैन एन्ड एनिमेसनको लागि प्रिमियर प्रो चाहिँ टेन सेकेन्ड नै बेस्ट हुन्छ जति जतिसितै तपाईँको कन्फिगरेसन छ फोर जिबी ऱ्याम अरू मेबी अनि अब यहाँनिर हेर्छौँ अब सिधा म एउटा चाहिँ टेक्स्ट टाइप गर्नेवाला छु हेर्नु अब हेर्नु लेगेसीदेखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँदेखि हेर्नु म यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्रोल टी प्रेस गरेर यहाँनिर एउटा टेक्स्ट लेयर लिएर आउँछु यसमा चाहिँ लेयर भएपछि हामीलाई लेयर एडिट गर्न सजिलो हुन्छ किन लिएको छु भन्ने त्यो पनि थाहा हुन्छ यहाँनिर हेर्नु ग्याप छँदैछ है एन्ड यसलाई कन्ट्रोल ए गर्छौँ एन्ड यहाँनिर म लेख्छु मोसन मोसन टाइटल ट्र्याकिङ लेखिदिएको छु है एन्ड अब हेर्नु यहाँनिर के गर्छौँ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ सो गरिदिन्छु एन्ड अब यसमा चाहिँ मैले यो लिनुको कारण किन कन्ट्रोल टी गरेर टेक्स्ट डकुमेन्ट्स लिनुको कारण के हो भने चाहिँ यहाँनिर ग्राफिक्समा गएपछि हामी कहाँ एउटा प्यानल खुल्छ के जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्स्ट त्यो भन्छौँ हो मैले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर यो लिएको थिएँ है टेक्स यो लिनुको कारण एन्ड एडिटमा जानु यहाँनिर तपाईँको एउटा पुरा पन्च दिन्छ एन्ड यस्तो गराएर एन्ड मेक स्योर यो चाहिँ यो अलाइनमेन्ट छ नि यहाँनिर हेर्नु यो चाहिँ अलाइनमेन्ट्स चाहिँ सेन्टर अलाइनमेन्ट राख्नु एन्ड त्यसपछि गएर यहाँनिर यो चाहिँ अलाइनमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यिनीहरूको ग्याप छ नि बिट्विन हेर्नु यो यो ग्यापलाई यहाँनिर जिरो राखिदिनु है एन्ड यो चाहिँ नर्मलमा आउँछ त्यसरी सलेक्ट गरेर अनि यसको ग्याप चाहिँ यहाँनिर हामीले जिरोमा राखिदिन्छौँ यहाँनिर हेर्नु यो चाहिँ हाम्रो यसलाई टीलाई हल्का यहाँ आइदिइसक्यो मोसन ट्र्याकिङ भयो है एन्ड म चाहिँ मोसन्सलाई यहाँनिर एउटा टेक्स्ट युज गर्छु त्यो चाहिँ नेक्सा बोल्ड हुनेवाला छ है एन्ड यसलाई चाहिँ हल्का ग्याप दिएर यसरी राखिदिएर हेर्नु अब यस जतिसुकै तपाईँले त्यो गर्नु अलाइनमेन्ट सेन्टरमै हुन्छ यहाँदेखि तपाईँले सेन्टर अलाइन गर्नु अब हेर्नु मेन थिङ के हो अब चाहिँ यसलाई हामीले एनिमेसन कसरी गर्ने फर्स्ट एनिमेसन गर्नुभन्दा पहिले हामीले चाहिँ के ट्र्याक गर्नेवाला छौँ यहाँनिर यो चाहिँ यहाँ हेर्नु ट्र्याकिङ लेखेको छ नि यो हो क्या हामीले अमाउन्ट एनिमेसन गर्नुपर्ने अब हामीले यसरी यसलाई अमाउन्ट सपोज थिङ कि तपाईँले यसरी डाइरेक्ट अमाउन्ट बढाउनु भयो यस्तो किसिमको हामीले चाहिँ इफेक्ट बनाउने बनाउनेवाला छ मोसन इफेक्ट है अनि यसको जिरो राखिदिन्छ अब यसलाई एनिमेसन गर्नु कसरी गर्ने यहाँनिर चाहिँ अप्सन दिएको हुँदैन है म्यानुअली दिएको हुँदैन चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ एनिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नु के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँ यहाँनिर सिधा आउनु यो यहाँनिर कन्ट्रोल प्यानलमा आउनु बित्तिकै है यहाँनिर टेक्स्ट मोसन जुन लेखेको थियौँ नि त्यो टाइप गरेको थियौँ त्यो आउँछ एन्ड यिनीहरूलाई बन्द गरिदिनु कन्फ्युजन नहोस् भन्नको लागि अनि यसलाई राइट क्लिक गरेर यहाँनिर हेर्नु यहाँनिर पुरा रिसोर्स प्यानल आउँछ एन्ड रिसोर्स टेक्स्ट भने अब रिसोर्स टेक्स्ट भनेको के हो एउटा कि फ्रेम पनि देख यहाँदेखि तल जति पनि छन् नि हामीले त्यसमा चाहिँ एनिमेट गर्न सक्छौँ अब त्यो चाहिँ कसरी गर्ने हेर्नु रिसोर्समा क्लिक गर्नु एउटा एनिमेसन राखिहाल्नु एन्ड यहाँनिर आउनु एक कि फ्रेम आउनु एन्ड यसको चाहिँ कति गरिदिनु म भन्छु टेन टेन गरेर ओके गर्नु यसले एउटा कि फ्रेम एड गरिदिइहाल्छ हल्का अगाडि जानु एन्ड फेरि यहाँनिर ट्वेन्टी गर्नु है ट्वेन्टी गर्नु बित्तिकै हामी कहाँ एउटा प्ले गर्नु नभए हेर्नु कस्तो भएको छ हेर्नु हल्का हल्का हुँदै आएको छ एन्ड सेम थिङ म चाहिँ यहाँदेखि अब बिसदेखि चालिस गराउँछु एन्ड फेरि एक कि अगाडि बढ्छौँ यहाँनिर है एन्ड चालिसदेखि साठी गराउँछु म है एन्ड फेरि अलि अगाडि गएर कि फ्रेमदेखि तपाईँले स्पेस दिन सक्नुहुन्छ म यहाँदेखि पेज अप एन्ड डाउन बटनदेखि है अब चाहिँ यहाँनिर म हन्ड्रेड गरिदिन्छु एन्ड यसै प्रकारले म चाहिँ यहाँनिर बढाउँदै जानेवाला छु हल्का भिडियोलाई स्किप गर्छु यहाँनिर है म तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो चाहिँ कीहरू एड गरिदिएको छु मैले चाहिँ ग्यापमा है टेन ट्वेन्टी एन्ड फिफ्टीको ग्यापमा यहाँनिर हेर्नु हाम्रो चाहिँ ट्र्याकिङ भइसकेको छ अब हेर्नु यो चाहिँ रियलिस्टिक लागेको छैन भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ यसमा हल्का टाइम दिनु होला त्यही जति टाइम दिनुहुन्छ तपाईँको म्यानुअलीमा त्यति नै त्यो हुन्छ कि जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर म यसलाई हल्का कि फ्रेमहरू छन् नि यसलाई चाहिँ अलि नजिक ल्याइदिन्छु किनभने चाहिँ यो धेरै टाढा भएको छ त्यही भएर हो एन्ड यसलाई अझ नजिक लिएर है कि फ्रेम्सहरूलाई हल्का जुम गरौँ यहाँदेखि आल्ट होल्ड गरेर पनि तपाईँले यसरी जुम गर्नु सक्नुहुन्छ है यो यतातिर राइट लेफ्ट गरेर है माउसको जति सक्दो नजिक राख्नु कि फ्रेमहरू छन् नि जति सक्दो यिनीहरूलाई चाहिँ नजिक राख्नु जति सक्दो क्लोजरमा राखेपछि तपाईँको चाहिँ स्मुथ हुन गइदिन्छ एन्ड इजिन यहाँनिर हुँदैन किनभने यो चाहिँ maybe I don't know but कुनै प्रिमियर प्रोको ग्लिच हुनसक्छ या फिर यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको ग्लिच हुनसक्छ किनभने चाहिँ सेलेक्ट अल गर्न बित्तिकै यसरी इजिन देखाएको छैन है अब हेर्नु एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ यहाँनिर कस्तो स्मुथको हेर्नु मच बेटर भएको छ कि तपाईँले जति सक्दो काम गर्न सक्नुहुन्छ यसमा जति टाइम दिनुहुन्छ त्यति नै तपाईँको इफेक्ट राम्रो हुन्छ आई होप हजुरलाई यो सानो भिडियो राम्रो लागेको होला किनभने चाहिँ यो सानो चिज थियो तपाईँलाई यदि आफ्टर इफेक्ट सिक्न मन लागेको छ भने चाहिँ मलाई भन्नु होला मैले चाहिँ त्यसमा बेसिक्स बनाइदिनेवाला छु आफ्टर इफेक्ट्सको पनि आई होप हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लागेको होला बट हल्का पेसेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ यो एनिमेसन बनाउनको लागि यहाँनिर प्रिमियर प्रोमा आई हजुरलाई यो सानो भिडियो राम्रो लागेको होला भिडियो राम्रो लागेको छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु एन्ड सेयर गर्नु एन्ड च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु not only subscribe press the bell icon and and you will get more notification all upcoming my new videos See you on the next video.